witajcie bardzo, bardzo serdecznie. Witam Was dzisiaj z Cyrli, to jest szczyt Rytro, Rytro, Stary Sącz, Nowy Sącz, że tak powiem w skrócie. Kręcę kolejnego wideo Zad do uze czyli seria zdań, które o, ostatnim, ostatnim czasem zacząłem kręcić takie właśnie w formie vloga, w takiego wideo. Jest, jest mi łatwiej, nie ukrywam w takiej formie też jakiś widoczek macie z tyłu, tutaj macie właśnie schronisko w tle tutaj właśnie idę za chwilę coś zjeść, ale najpierw kilka słów do Was. Chciałbym zrobić właśnie dzisiaj e, czasownik sich kümmern um, czasownik reakcyjny. E, w takiej formie, w której robię to na przykład w marcu teraz właśnie robię takie rajdy, rajd po, po spójnikach. Robię, mówię oczywiście o live'ach dla średnio zaawansowanych. E, live polega na tym, że omawiamy jakieś kilka czasowników i przechodzimy przez wszystkie spójniki i wszystkie konstrukcje zdaniowe. Czasy przeszłe, przypuszczenia, i zrobię to w, w skrócie teraz oczywiście, może nie wszystkie spójniki, bo to byłoby strasznie długo trwało, ale zrobię Wam w formie mm, właśnie kilku zdań, może kilkunastu, z czasownikiem sich kümmern um. Troszczyć się o coś, dbać o coś. Sich kümmern um. To jest czasownik zwrotny po pierwsze, e, po drugie jest rekcyjny, czyli ma um, po trzecie, um się łączy z akusativem. E, I nie chodzi o to, że w tym przypadku się łączy z akusativem, ale um zawsze się łączy z akusativem. Czyli jest to przyjmek, który zawsze ma e, łączący się z akusativem tylko i wyłącznie. Nie ma sytuacji, żeby było z datywem. Nie ma takiej opcji. I na przykład ja troszczę się o to ja troszczę się o to. Ich kümmere mich darum. Ich kümmere mich darum. Ok? Ja troszczę się o moją babcię. Ich kümmere mich um meine Oma. Ich kümmere mich um meine Oma. On troszczy się o nasz ogród. Jakiś ogrodnik, jakiś sąsiad, który się na tym zna. Er kümmert sich um unseren Garten er kümmert sich um unseren garten. On się troszczy o nasz ogród. A w czasie przeszłym, w perfekcie, on troszczył się o nasz ogród. Er hat sich um unseren Garten gekümmert. Er hat sich um unseren Garten gekümmert. Eee, ona troszczyłaby się o nasze mieszkanie. Na przykład mówi żona do męża, bo załatwiła sąsiadkę, że będzie zajmować się mieszkaniem na czas ich nieobecności, na przykład z racji urlopu. Czyli nasza sąsiadka zatroszczyłaby się o nasze mieszkanie, mówi ma, żona do męża. Jakby to powiedziała, oczywiście musiałaby użyć kondicjona eins, czyli unser Nachbarin würde sich um, um, um, um unsere Wohnung kümmern. Jeszcze raz. unser Nachbarin würde sich um unsere Wohnung kümmern. Zatroszczyłaby się. Czyli jest taka możliwość, pytanie, czy wybierzemy nie? ten wariant. E, to był conditional eins. Natomiast jeszcze jest przypuszczenie koniunktyw plus perfekt. To jest przypuszczenie, które wyrażamy wtedy, gdy, gdy, ta, gdy omawiamy sytuację, która już miała miejsce. Nie? Czyli jest taka sytuacja, słuchajcie, bo to jest bardzo, bardzo ważne, że koniunktyw plus perfekt pojawia się tylko i wyłącznie w bardzo konkretnych okolicznościach. Na przykład jest małżeństwo, wyjeżdża na wakacje i chce, żeby się ktoś zatroszczył o, o ich mieszkanie. I nie mogli nikogo znaleźć, albo nie wszystkich wypytywali, i w końcu ktoś tam się ich o mieszkaniu opiekował, ale nie do końca chcieli tą osobę, ale nie było innego wyjścia, nie? I po ich przy powrocie z wakacji, nie? e, okazało się, że tam z tym mieszkaniem coś tam się niemiłego stało, że tam było widać, że ktoś chodzi po ich mieszkaniu, czyli ten, ta osoba, która się opiekowała tym mieszkaniem, nadużyła ich zaufania. I nagle się dowiadują, rozmawiają z sąsiadką i, i żona mówi do męża, słuchaj, bo rozmawiają z sąsiadką. Ich habe mit unserer, unser Nachbarin geredet. Ona zatroszczyłaby się o nasze mieszkanie. Tylko teraz ta sytuacja, gdy oni już wrócili po urlopie, to już jest, wiecie, musztarda po obiedzie. Nie? To już jest za późno. I, i, i ten kontekst tej sytuacji, tego, tego przypuszczenia, że ona zatroszczyłaby się, to znaczy, że to, że jest po niemiecku myśląc w niemieckiej gramatyce, to jest nierealne. I byłoby to zdanie brzmiało tak. Unser Nachbarin hätte sich um unsere Wohnung gekümmert. Hetezich um unsere um, Wohnung. Ale to jest, real, to jest życzenie nierealne. Dlaczego? Ponieważ mówi o rzeczy już nie, niemożliwej. W sensie my już wróciliśmy z urlopu, już nie potrzebujemy tej opieki. Na dzisiaj, na teraz to przypuszczenie jest nierealne, dlatego jest koniunktyw plus perfekt. Nie? Rozumiecie sytuację? To jest, to jest trudne, trudne do przedstawienia ten temat, ponieważ każde zdanie, które ja wprowadzam uczniom, e, właśnie w tym temacie koniunktywu plus perfekt, muszę zbudować sytuację, jakby, jakby troszeczkę taki scenariusz, fabułę. Czyli unser Narbarin hätte sich um unsere Wohnung gekümmert. Zatroszczyłaby się była, ale nie zatroszczyła, bo jej nie, no nie rozmawialiśmy z nią, albo nie było jej w domu, albo nie złożyliśmy jej tej propozycji. I teraz gdybamy, rozważamy, co by było gdyby. Jest koniunktyw, nie? jest bardzo ważne. Eee, to tyle. Tyle, tutaj oczywiście macie jeszcze w, w, w, zdaniu, macie kilka, w opisie macie kilka zdań, które, które pasowałoby, żeby gdzieś tam dołożyć, yy, przetłumaczyć. Pamiętajcie, że te wideo z do to cały czas jest a zachęta do Was, żebyście pisali te zdania. Ja tu w opisie mam, mam te zdania po polsku i pod spodem mam od razu, od razu wersję niemiecką, żebyście już nie musieli szukać, czekać na moje odpowiedzi. Macie je w jednej formie. Yy, dobra idę na jakąś herbatkę, jakiś rosołek albo coś. Trzymajcie się cieplutko i powodzenia. Trzymajcie się, hej!